yang bisa dipercayakan untuk nanti terjun bisa mandiri di rumahnya dan di kampungnya masing-masing ya otomatis berangkat dari rumahnya wong tuane rata-rata ekonomi eh, menengah ke bawah menengah mendilah ke bawah sudah ke bawah lagi ya ampun gumun sangkari sidamuti musim panen gegere pada bundas kapal Yunggi Karo itu suatu sejarah ini Haji Abdullah. waktu pertama datang untuk merintis pesantren membuka sejarah sampai akhir kemudian anak cucu saya sebagai untuk bukti syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya pertama menerima tamu datang ke sini